Hi! Magandang gabi sa inyo. <laughs> Ay, Good night ka na, good night ka na. Good night! Good night! <laughs> Bakit yan? Bakit? Napapakit yan? <laughs> Baon ng pet mo. Mag-miss ka na